Alors aujourd'hui je voudrais vous parler d'une chanson que j'avais composée pendant le Daily Song Challenge. Alors pour rappel c'était euh, cet été, l'été dernier, je faisais un... je composais une chanson par jour, euh, sorte de challenge créatif quoi. J'aimerais bien garder quelques-unes et les, retravailler, les enregistrer euh, et les mettre sur mon EP. Et en fait il y en a une je m'y attendais pas du tout à ce qu'elle me plaise. Sur le moment quand je l'ai composée, je me suis dit oh là là, cette chanson c'est n'importe quoi. Et en fait, en repassant euh, sur euh, ces chansons-là, et eh ben celle-là elle me plaît beaucoup. wish you Alors j'étais... Attendez, je vais vous lire la description que j'avais mise ce jour-là. C'était le 5 août. J'avais écrit « Alors, je suis presque en impro, pas pour le texte mais pour la mélodie. Je galère à tenir la rythmique au ukulélé tout en improvisant au chant. Le texte ne rime pas du tout. J'ai mis mon brumisateur d'huile essentielle qui fait de la vapeur et de la lumière à côté de ma tête. La fenêtre est grande ouverte et il est bientôt 5h du matin. voilà, j'étais vraiment complètement... Euh, bah, j'étais en impro en fait pour la mélodie et tout. Mais en fait, le truc que j'aime bien avec cette chanson, c'est euh, le côté très récitatif au chant avec cette rythmique euh, un peu ritournelle, euh, les accords qui reviennent au ukulélé et tout. Et ce que je dis dans le texte aussi. En fait, le texte, c'est à propos d'un moment que j'ai eu dans, la journée euh, où j'ai composé la chanson sûrement, où j'ai levé les yeux vers le ciel et j'ai vu un nuage. En fait, dans la chanson, je dis arrêt sur image, lever les yeux vers le ciel, dire qu'il suffisait d'un nuage. Bon, ça quand même un petit peu là. D'une respiration, d'un moment de réel pour atteindre l'autre bord. Et en fait, ça, ça veut dire, et j'ai l'impression que ça va être un thème assez récurrent dans mon, dans mon EP, qu'en fait, il suffisait euh, juste euh, d'un moment de, réel, un moment où je regarde le ciel, où je me raccroche à quelque chose de, terrestre, comment dire, de, naturel, pour atteindre l'autre bord, c'est-à-dire pour euh, passer dans un autre état d'esprit, dans un autre mood. Et en fait, ouais, ça, ce passage, euh, cette idée de passage, j'ai l'impression que ça va être un thème dans mon vlog, dans mon vlog, dans mon, EP. Et donc je pense que cette chanson elle pourrait être pas mal représentative. Euh, par contre c'est vrai qu'il n'y a que deux accords pour l'instant au, euh, au, ukulélé, enfin il n'y a que deux accords dans l'harmonie pour l'instant et peut-être enrichir la chanson, rajouter de nouveaux accords euh, mais garder cette idée, euh, voilà, la rythmique qui reste la même comme ça, et puis la mélodie très récitative, très euh, vaporeuse. voilà, donc bah, je travaillerai là-dessus. Tout d'abord sur chercher des nouveaux accords, et ensuite sur l'instrumentation. Parce que j'ai déjà des, des idées dans ma tête. Quand j'écoute la chanson, j'entends des moments où il y a soit des violons, soit un orgue qui arriverait pour donner de la profondeur et un espèce d'envol comme ça à la chanson à des moments donnés. Peut-être rester sur, sur, sur le ukulélé. Puis voilà.